Hello，今天的影片由 Anna Luisa 赞助播出。又到了不可略过的广告时间啦！今天我们要跟大家介绍是我们身上戴的饰品，都是 Anna Luisa 的。其实我们自己是很喜欢这个珠宝商，所以我们甚至有在跟这个珠宝商在谈，是不是可以出兔女郎的联名商品。联名商品，现在就由兔爷来介绍。 为什么我们会选择和这样的珠宝商合作？第一个点呢是他们使用的东西啊，从里到外它都是百分之百回收材质 （recycle material）。然后这个这些纸盒包装也是，就它是非常爱护我们的地球、环保的。而且呢，Annalisa u 呢，他们是跟 LV 还有 Tiffany 是同样的珠宝商去制作，所以说其实这他们对他们产品是非常有信心，因为他们品质是非常的高的。但你可以用更便宜的价格买到这些产品，我们就来带大家看一下我们选的是哪一些产品，以及刚才为什么我们这样选。稍。 首先我选的是这个项链，它其实就是三件组，有一件呢在兔爷身上，另外两件在我身上，所以你们也可以这样穿搭。你不觉得这样很像很多条三件？你单单戴一条就有三条，戴就是各种交叉组合你就有很多种变化，大家就觉得你很多项链。我觉得这个 CP 值超高。再就是耳环，我真的超爱耳环，我就戴耳环，完全是我的 style。就整个是韩国欧尼哦，My God！真的，我觉得一起 <laughs> over。 再就是戒指，我很喜欢这种单颗珠宝，然后搭配细环的戒指。我觉得这种戒指是最经典不退流行，而且又可以先收藏。然后我这边的话，我挑的是哦，因为我真的很喜欢一个 YouTuber，他是 Michelle，一个美国的韩裔。这是他的设计款，就是他跟 Anna w i s a 的联名款。这个手链也是 Michelle 设计的。我觉得手链就很中性。的，我真的非常喜欢他的产品，所以我全部一概全部都挑他设计的东西。 你不觉得？你看我们现在都穿的很简单，就是打一个白色的底。其实我觉得你穿的简单，非常适合去带这些点缀点缀小物在身上了。嗯，刚刚说到我们这些珠宝，就是跟 LV 号 Tiffany 是同样制造商，但是它的价格最低从四九美元起，大约是台币一千五百元。而且现在宣入折扣码，我爱兔女郎的兔狼，Ruby w o o d 然后九折优惠哦。下面有折扣码，参考参考。 然后我们现在要带着这些小珠宝们，跟着我们一起出门。我们要去宜家购买我们的生活小物，增加生活的情趣。杨丽，我们要出门喽！乖宝贝，我们终于要出发。我们刚刚一路从天亮的时候搞到现在天黑，我们现在才出发，要去宜家。 因为这里有一个叫做宝宝狼的人呢，屎尿比较多。哼，我还不想讲是谁把东西乱丢不收好，害得两个人宜家见喽！实在是太精神折磨了。这个小姐，她刚刚嘞想要去新庄的宜家，但她倒新店的，一个半小时了，宝贝。 Hello, here we go. 我真的是要揍人，我要揍人。好了。其实我不知道小姐你要，你要找的是什么商品呢？ 我们最近想说要把我们房间又再做一个小小的改造，所以嘞，下要买的东西有，就是收收纳小物。最近我们要来进行一个我煮你吃的活动，对，我们要买一些装逼的餐具。Yeah，我要这个，我要这个绿色的。好，走。 你不觉得这东西很很能装逼吗？ <laughs> 你是死屁孩！这个，这个，粉红色的，对呀对呀，上菜啊！你怎么样？粉红色，很可爱，就这样吧。走喽。 你刚刚在干嘛？刹车。 <laughs> 还有刹车吗？ <laughs> 怎么了呀？好可爱呀！哦，不是，去挑相框吧。 喜欢什么？走，回家。回去喽。可爱哦。怎样？想要放植栽在假植物吗？不想。那九十九块啊？很贵哎。啊？不知道想要放什么。 我也不知道，给猫玩吧。这感觉猫想玩，你是不是猫？a l 哦。今天我们就把这些东西，不错不错。好了。怎么啦，奥嘟嘟？我们等一下要先去那个家乐福买一些小食物，因为昨天有点晚睡，所以我们现在要吃一些。 这真的是超级难吃的，人生。哈，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈。 看我眼角泛泪，有你整个眼睛要泪汪汪的。但它很贵，这一条好像要三四十块吧，搞不清楚。此时此刻你超 man 的，周乐。人家是女生，看啦。 那种很漂亮的蛋吧，哦，我尽量找找看。cheese 的，好，好，拿到蛋壳。 嗯。然后你们觉得我撒的很优雅？我不优雅。啊？我不优雅。完成。 今天中午就别了，太慢了。什么？你有一个强迫症的行为？快点，我已经撕掉了。但是，可是我粘住我的手，你粘住你自己的手。 <laughs> 好了好了，帮你。哎，很粘呢，我知道是粘住了嘛。 我不知道你在干嘛哎！好了，破旧了，开心吗？开心。